Cheti cha ndoa nimekiona hiki hapa, kina kinaonesha kina muhuri halali kabisa. Kwa mchungaji ni wa ni wa ukweli kabisa eh. Kama mchungaji ni wa kweli, napata swali nalirudisha hapa. Kama mchungaji ni wa kweli, Wasimamizi wa ndoa ni wasimamizi wenye vigezo kwa mujibu wa sheria za usimamizi wa ndoa, sheria za yani kwa wenye vigezo vya kweli kwa mujibu wako mwenyewe kwamba wanatakiwa kuwa wanandoa, na hivyo ndivyo ambavyo hata mimi nafahamu. Mtu ambaye sio mwanandoa hawezi kusimamia ndoa. Ni kweli, nipo sahihi? Sawa. Kama mtu ambaye sio mwanandoa hawezi kusimamia ndoa. Hawa ni wanandoa wameisimamia ndoa chini ya mchungaji wa kweli, ndoa hiyo inakuwaje sio halali, hata kama ninyi mli, mlikuwa mna mpango wa kufanya kiki? Kulia kwangu ni wasimamizi wa ndoa ambayo ilitikisa Tanzania na dunia pia. Upande wa kushoto ni aliyekuwa au kwa sasa tunaweza tukasema ni mke ambaye alitambulika kuwa mama wa miaka 49, ndoa iliyofanyika akiolewa na kijana wa miaka 21 maarufu kwa jina la IZ.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 Mzaliwa wapi mwaka gani? Morogoro. Yeah. Kwenye mwaka hapo tu naona naona <laughs> hatujataka kwenda mbali zaidi. Mambo vipi brother? Uh, fresh fresh. Salama kabisa, hongera kwa majukumu. Asante uh, sana. Ni nani kwa majina? Naitwa Freedom Daniel Chisongela. Hivi Freedom ni jina lako halisi au ni jina la kazi? Jina langu halisi kabisa. Mm. Mm. Freedom Daniel tuweze ku, tuweze kuenda moja kwa moja katika pointi yetu, kwa sababu tunachokizungumzia ni kuhusiana na ndoa ambayo mliisimamia, ndoa ya Bi Juliet pamoja na IZ Kitenge. Mchakato mzima ulikuwaje? Nianzie kwa muhusika mwenyewe ah, aliyekuwa uh, bibi harusi, alafu tunarudi upande wenu wasimamizi. Kwanza unaposema kwamba mchakato wa ndoa ulikuwaje, labda uniulize mchakato wa ile kiki ambayo mlitengeneza ulikuwaje, kwa sababu haikuwa ndoa. Ni sawa kwa mujibu wa maelezo yako, ila kabla sisi mlituaminisha kuwa ni ndoa. Ndio. Mhm. Mchakato mzima ulikuwaje? Ulikuwa kama vile ambavyo tulikuwa tumepanga, ndivyo ulivyokuwa. Mlipangaje? Tulipanga kutengeneza kiki ya kufunga ndoa mimi na Izi, na mimi nikijitambulisha kuwa na miaka 49 na yeye akiwa na miaka 21 tukapanga hivyo na tukafanya ikafikaje mpaka mkafikia uamuzi mzito na mkubwa kabisa wa kuwapata mashahidi na wakawa wasimamizi na kila kitu kikafanyika? Kila kitu unapoamua kukipanga na kwamba una, unaandaa kwamba nifanye nini. Mm. Wakati tunajiandaa kulitengeneza hilo, nilitafuta rafiki yangu mpenzi ambaye tunafanya kazi wote pamoja, sisi ni Bongo Movie. Mm. Kwao nilimfuata nikamwomba, nataka kufanya moja mbili tatu, naomba usimame kama msimamizi basi nikamwambia naomba na mme wako naye awe msimamizi kwa sababu wewe huwezi kusimama peke yako, lazima kuwe na upande wangu na upande wa bwana harusi. Mm. Akasema sawa, haina shida. Akaniuliza tu kwamba kusudio ni nini, nikasema Aizia anataka kuachia kazi zake, kwa hiyo ameomba kwa ajili ya kumpa support ili tutakapotengeneza hiyo kiki atakuja kutambulika, kwa sababu alikuwa ameandaa nyimbo ya Jimama mm. ambayo hiyo nyimbo ingebeba ukubwa wangu mimi yeah alipokufuata ili kuweza kuitengeneza kwa mujibu wenu mnavyoita kiki, mkatuaminisha ni ndoa, ilikuwaje siku ya kwanza mapokezi yako na nini ambacho kilifanyika mpaka kweli sasa mkakubali? Ah, kiukweli haikuwa rahisi kukubali kwa haraka haraka, kwa sababu nilimuuliza kwamba kwa nini yani imekuwa kwa nini ndoa, kwa nini msitafutie kiki nyingine? Akasema tumeamua kufanya hivi kwa sababu hii ndio itabeba uhalisia halisi kutokana na ile nyimbo ambayo ametengeneza. Yes, kwa hiyo mimi nilimwambia, nikamuuliza tena, je, huoni kwamba hii kiki itakuchafua sana mitandaoni? Akasema haita haitakuwa shida sana kwa sababu yeye yuko tayari. Basi kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa tayari na mimi nilikuwa tu kama msimamizi tu kawaida, sikuona shida. Ili, ili kuchukua muda gani kumwelewesha Mr pale naye akaelewa? <laughs> Kiukweli ilichukua, ilichukua muda mrefu sana, kwa sababu kwanza mume wangu mimi sio mtu wa wa kuongea ongea, yani hawezi kuongea sana, sio mwongeaji. Kwa hiyo kwanza nilivyoenda kumfata na nikamwelekeza jinsi ambavyo itakuwa, akasema ah, bwana, mimi sitaki mambo ya mambo ya mitandaoni. Alikataa kabisa. Lakini baada ya kuongea naye sana akanielewa, akakubali. Ni maneno gani ambayo yalikushawishi ukaelewa? Ah, baadaye nilikuja kuona hichi kitu ni cha kawaida kwa sababu ukiangalia watu wa Bongo Movie wanafanya vitu kama hivyo, ndoa kama hivyo wanafanya, natokea mchungaji anaonekana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikaona simple tu. Nikaona sio sio issue. Nikaingia kwenye huo mchakato naomba kufahamu kuanzia mwanzo pale ambapo vyote mlivyokubaliana mpaka mkaja mkaanza mkafikia hatua na ile siku mkasimamia na kila kitu na Watanzania na wasiokuwa Watanzania wakaamini ile ni ndoa, hali ya kuwa ninyi mioyoni mwenu mkiwa mnatambua kuwa haikuwa ndoa kwa mujibu wa maelezo yenu, ilikuwaje? Uh, hivi vitu vilikuwa vimepangwa kama vilivyopangwa yani, sawa imepangwa kwamba hii ndoa ifanyike sawa, tukaandaa sehemu ya kufanyia na sehemu iliyofanyikia hii ndoa ni nyumbani kwangu mimi, sio kanisani, haikuwa kanisani, imefanyikia nyumbani kwangu mimi. Tukafanya, mchungaji kaja eh, na watu wachache, kulikuwa kuna watu kama saba nane hivi ndo waliokuwepo katika ile ndoa. Mchungaji alikuja alikuwa ni mchungaji wa kweli? Ya, mchungaji ni wa kweli na ninyi ni waigizaji? <laughs> Mume wangu sio mwigizaji mm. Mimi naisha ndo waigizaji. Ah, kwa hiyo Mr. kule sio mwigizaji? Yeah, yeye sio mwigizaji, ila anajishughulisha na kazi za sanaa kwa mujibu wa taarifa ambazo ninazo. Yes, yeye mume wangu ni DJ. Mm. Yeah na unapoita mume ni mume kweli kabisa kama ambavyo mume halali kabisa mume mume kweli kwa kufuata vigezo vyote na masharti? Mume wangu halali kabisa. Mm. Tumefunga ndoa yetu ya kanisani. Mm. Mtakatifu wote Temeke. Mm. Yeah, ni mume wangu na vyeti vya ndoa tunavyo. Hivi mchakato wa kuifunga ndoa halali kwa ninyi wanandoa, hata Bi Juliet hapa au Aisha, kwa majina yote mawili bado yanatumika kwa sababu hata katika kurasa zako naona hujafuta mchakato wa kuifunga ndoa halali. Ninyi wote mmeshapitia katika maisha ya ndoa, mchakato wa kuifunga ndoa halali upoje? Naanzia kwa Bi Juliet hapa, ndoa halali, mchakato huo unakuwaje? Nitakuja kwako, nitamalizia kule. Mimi kwa upande wangu, kwa sababu mimi ni Muislamu na ndoa ambayo niliwahi kufunga mm. ni ya Kiislamu. Kwa hiyo mchakato wa ndoa ni kwamba mume anapotaka kuoa ni lazima atafika mshenga nyumbani mm atakuja kutoa taarifa ya barua kwamba tumempenda binti yenu, wazazi watajibu barua mm. na hatimaye itakuja kulipwa mahali, ndoa itafungwa mm. Kwa hiyo hakuna ndoa bila mshenga. Huo ndo mchakato wa ndoa. Kwako wewe mchakato wa ndoa halali kabisa huo unakuwaje? Kwa ndoa zetu sisi wa Kristo mm. ukiachana na mshenga, mm. kwa sababu kuna ndoa ya kimila pia. Mm. Mshenga pale anapokuja nyumbani anapoleta posa na inapotoka mahali tayari kimila pale, wewe tayari ni mke halali wa yule ambaye amekuja kukutolea mahali. Lakini pia tukirudi kikanisa, ni lazima pia muwe na wasimamizi wenu wa ndoa, na kikubwa zaidi ambacho kinathibitisha kwamba nyinyi ni wanandoa ni cheti cha kanisani, kwa sababu hata kwa upande mwingine wa Kiislamu pia lazima uwe na cheti cha ndoa. Naomba sifa za msimamizi au wasimamizi wa ndoa huwa zinakuwaje? Sifa za usimamizi wa ndoa. Kwanza, msimamizi wa ndoa yoyote lazima yeye mwenyewe hawe amefunga ndoa na ndoa ya kihalali, ambaye anatakiwa awe na cheti sawa, ndio uweze kusimamia ndoa ya mwenzio. Uwezi kusimamia ndoa ya mwenzio kama wewe haujafunga ndoa ya kihalali. Hatuongelei ndoa ya kimila, kwa sababu ndoa zipo tatu ninavyofahamu mimi. Kuna ndoa ya kimila, kuna ndoa za kidini ya kidini kwa mfano Mkristo au Muislamu, alafu kuna ndoa ya kiserikali. Hizo ndoa mbili zina vyeti. Kwa hiyo kama mimi nikiwa msimamizi, lazima niwe na cheti cha ndoa, nimefunga ndoa nitambulike. E, kwa sababu kuna vitu vya kumshauri yule ambaye anafunga ndoa. Ushaona? E. Ni nimekuelewa, alafu nimepata swali la ghafla sana kwamba msimamizi wa ndoa au wasimamizi wanatakiwa na wenyewe wawe wanandoa. Ninyi ni wanandoa wa kweli, mnaweza kututhibitishia kwa kila kitu? Naweza kukuthibitishia, naweza nikakupa cheti cha ndoa, naweza nikakupa picha na na vyovyote hivyo vitu hapa, naweza nikakuonyeshea, na ndoa yangu ni ya kihalali. Hata ukimpigia msimamizi wangu hawezi kudauti chochote. <laughs> naomba ku, kujiridhisha na watazamaji wetu pia waridhike. Usicheke. Ah, see. hatari. Kwa nini hatari? hatari kwa sababu yani, unajua mwanzo hatujajua kama tungefika huku kote, kwa hiyo kidogo imekuwa imekuwa kwetu changamoto. Hiki cheti jamani, kwetu watazamaji, na kiangalia kidogo, alafu nitakigeuza kwenu pia mtaweza kukiona. Cheti cha ndoa nimekiona hiki hapa, kina kinaonesha kina muhuri halali kabisa. Hivi mihuri yote ni halali? Hata wale wanaotesti mihuri huwa inakuwaje? <laughs> Eh, lakini sijamaanisha kwamba imetestiwa kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaonekana vinathibitisha vina, vina kwamba kweli wasimamizi ni wasimamizi ambao kweli walikuwa ni, ni wanandoa kweli kabisa na tumeweza kukiona. Baada ya kukiona, nitakuwa na maswali kadha wa kadha machache tu kidogo kwa wasimamizi wetu, lakini pamoja na Bi Juliet au kwa majina yake ya awali Aisha Manzi. Mimi na swali moja ambalo limekuja nilisema la ghafla, ila sikuliongelea, nilisubiri kwanza kuweza kukiona cheti. Umesema kuna picha pia? tutaziona, watazamaji wetu wataziona wakati mwingine, wataziona wakati tunaendeleza mazungumzo na, ma, na interview yetu. Sasa kama ninyi ni, ni wanandoa kweli kabisa na cheti kipo, ina maana hata likitokea tukio ambalo limetokea sehemu yoyote, una uwezo wa kusimama ukajitetea, ukamwita madamu hapa kwamba huyo ni mke wangu na wewe likitokea tukio lolote, ana uwezo wa kusimama akajitetea kwamba wewe ni mume wake na cheti cha ndoa anacho na ninyi ni wanandoa. Na kauli uliongea ya kwanza kabisa, kigezo cha kwanza cha mtu kuwa msimamizi wa ndoa, wanatakiwa kuwa wanandoa na ninyi ni wanandoa. Je, mnatuhakikishia vipi ndoa ambayo mlioisimamia kuwa haikuwa ndoa halali? Naanzia hapo. <laughs> Tunahakikisha kwa sababu ile ndoa kwanza haijafanyika kanisani tumeifanyia nyumbani kwetu sisi. Mm. Walikuja ndoa ikafungiwa nyumbani kwetu sisi. Mm. Na ile ndoa kwa nini tunasema sio halali? Kwa sababu ni ndoa gani ambayo wewe haina hata sawa, wazazi labda walikataa, mm. lakini hata ndugu wa karibu pia hamna. Eh, sawa, tunasema kwamba Aisha alibadilisha dini akarudi kuwa Mkristo, lakini wamama kanisani wanabidi wawepo basi at least hata pale kwenye ile nyumba wangejaa hata wamama kanisani, kwa sababu ndo ndugu zake wapya mm. kiroho mm. lakini pia hapakuwa na mtu, na ndio maana hata ukifuatilia vizuri sana mm. hizo mm. skendo mtandaoni, picha ambazo zimechukuliwa ni sana kabisa, ni pale mbele mm. lakini hakukuwa na picha ya kwamba eti watu wamehudhuria au sijui kuna watu wangapi au nini nini, hakuna. Mm. Kwa hiyo kila mtu alifocus pale mbele kwa ajili ya lile tukio, kwa sababu ndo lilikuwa ndo limekusudiwa ninyi mkiwa wanandoa au wasimamizi ambao mna vigezo vyote vya kusimamia ndoa? Sisi tukiwa wasimamizi wa ndoa feki, lakini mna vigezo vya kusimamia hata ndoa halali. Yes, tuna uwezo wa kusimamia pia ndoa nyingine. Kwako Mr. Freedom, umezungumza swali la, swala la kwamba mchungaji alikuwa ni mchungaji wa kweli kabisa. Mchakato wa kumpata ulikuwaje? Mchakato wa kumpata, kiukweli mimi siwezi nikaelewa mchungaji alipatikana vipi, kwa sababu sikumtafuta mimi sawa. Mimi nilikuja, nilikuwa kama msimamizi tu, lakini baadaye, baada ya kuuliza na nini, nikaambiwa mchungaji ni wa, ni wa ukweli kabisa eh. Kama mchungaji ni wa kweli, napata swali nalirudisha hapa. Kama mchungaji ni wa kweli, Wasimamizi wa ndoa ni wasimamizi wenye vigezo kwa mujibu wa sheria za usimamizi wa ndoa, sheria za yani kwa wenye vigezo vya kweli kwa mujibu wako mwenyewe kwamba wanatakiwa kuwa wanandoa, na hivyo ndivyo ambavyo hata mimi nafahamu. Mtu ambaye sio mwanandoa hawezi kusimamia ndoa. Ni kweli, nipo sahihi? Sawa. Kama mtu ambaye sio mwanandoa hawezi kusimamia ndoa. Hawa ni wanandoa wameisimamia ndoa chini ya mchungaji wa kweli, ndoa hiyo inakuwaje sio halali, hata kama ninyi mli, mlikuwa mna mpango wa kufanya kiki? Kiukweli mpaka sasa hivi hatuna majibu yaliyokamilika kwamba mchungaji alikuwa ni mchungaji kweli au hakuwa wa kweli, kwa sababu mchungaji yule sikumtafuta mimi wala wasimamizi. Mchungaji yule alitafutwa na IZ. Na baada ya ndoa kupita IZ alisema kwamba unajua Daisha yule alikuwa mchungaji kweli yule Nikaambia ulimpataje mchungaji kweli kufungisha ndoa? Kwa sababu mchungaji kweli ili afungishe ndoa ni lazima wanandoa wafanye nini? Wafanye mafundisho ya ndoa. Mm. Sisi tunajua wenyewe tumetengeneza ndoa feki. Kwa nini mchungaji kweli aje atufungishe ndoa? Mm. Akasema ndo hivyo. Kwa hiyo sikutaka kulijaji sana kwa sababu mimi simjui yule baba. Nilimjua tu kwa kumuona siku ile, sababu yeye jukumu lake lilikuwa ni kutafuta mchungaji, mtu ambaye anaweza kusimamia kufunga ndoa, ambaye anajua baadhi ya mistari nilivyomwona nikajua ndio huyu amepatikana, lakini sikujua kama ni mchungaji kweli. Na, na hata mimi kwa taarifa nilizonazo za chini ya carpet kwamba yule mchungaji ni mchungaji kweli una kuna vitu vingine sitaki kuvizungumza, naendelea kuvifuatilia, nitakuja kuvizungumza. Na kama yule mchungaji ni mchungaji kweli, kwa mujibu wa taarifa ambazo ninazo na wewe ambazo umesikia, na wasimamizi ni wasimamizi wenye vigezo vya kweli, hata kama ni kiki, hauoni kuna ukweli wa ndoa ndani yake? Mimi nilimtafuta mchungaji baada ya hizi kusema mtandaoni kwamba alinifumania wakati nataka kufanya interview. Nilimpigia mchungaji nikamuuliza kwamba kwa taarifa nilizonazo kwamba wewe ni mchungaji wa kweli mm. naomba uniambie wewe ni mchungaji kweli mm. Akaniambia yeye eh, mimi ni mchungaji. Mm. Nikamwambia upo kanisa gani? Mm. Akasema mimi Buza huwa nakujaga tu kama mtumishi kwenye kanisa la Pentecost, sio liko sehemu gani, lakini mimi nipo Mbagala. Nikamwambia kama mchungaji kweli, kwa nini ulichukuliwa ukaja, ukaja kufungisha ndoa feki ambayo haina vigezo kwamba hatutambuliki kanisani, kwa sababu mimi siendi kusali kanisani huko, kwa hiyo hanijui mm. Akaniambia mimi nitafutwa na IZ, lakini IZ alikuwa anijui. Nilichukuliwa na mtoto wa mchungaji, akaniambia hivi, kuna sehemu unatakiwa uende ukafungishe ndoa feki, lakini kuna hela utapewa. Mm. Sio, unanielewa vizuri, na maana alipewa taarifa na mtoto wa mchungaji. Mm. Kwa hiyo mchungaji, inawezekana ikawa ni mchungaji kweli. Mm. Lakini aliingia kwenda kufanya ndoa feki kwa ajili ya tamaa ya nini? Ya pesa. Nikamuuliza, sasa umetufungisha ndoa. Akasema lakini baada ya mimi nimejua kwamba ile ni ndoa feki, kuna vifungu ambavyo sikufanyaje? Sikuvisoma pale. Kwa hiyo ile sio ndoa, kwa mm. sababu pete zenyewe hakuzibariki mm. wala baadhi ya vifungu hakuvisoma mm. kwa hiyo akasema pale ile sio ndoa mimi kweli ni mchungaji kweli lakini nikamwambia basi unatakiwa kuja kutoa ushahidi kuja kufanya interview akasema siwezi kuja kwa sababu naweza kufanya hata kwa njia ya simu lakini siwezi kuja kuonyesha sura yangu maana nitafungiwa kwa sababu nimeshatambua nilichokifanya kilikuwa ni kosa mm. Kwa hiyo mimi kama mimi nimeshaungama mbele za Mungu kwamba nimefanya kosa. Kwa hiyo siwezi kuendelea kuja kujizalilisha tena wakati tayari nilifanya kosa. Mchungaji huyo anakwambia Mchungaji. Eh. Na wewe haukuwaza sasa kama kama kuna hivyo vifungo ambavyo yeye hakuvisoma. Lakini wakati vinafanyika watu waliamini ni ndoa na ikawa imepita huku kukiwa na wasimamizi wenye vigezo. Msimamizi hapa wa kike jina nimelisahau, jamani mtanisamee. Ana kwa jina Ana amesema ile ndoa haikufungiwa kanisani. Kwa tafsiri yako nini maana ya kanisa? <laughs> kwa tafsiri yangu, kwa unavyojua, mimi ninavyojua, yani kanisa yani labda tu nikwambie kwamba ndoa inaweza kafungiwa sehemu yoyote, kwa sababu tushaona ndoa nyingi zinafungiwa hata baharini e, kwenye, kwenye zile yachi kwenye nini. Kwa hiyo kwa sisi, kwa sababu tuliandaa tuliandaa nyumbani, kwa hiyo naona kama vile haikuwa rasmi E, haijalishi kwamba eti nimesema kwa sababu ndoa haikufungiwa kanisani, kwamba hata kama ingekuwa ya kweli ingefungiwa pale nyumbani kwamba ingeonekana ni ya uongo. Hapana, sijamaanisha hivyo, ila tu ni kwamba ndoa ile haikuwa ya halali. Ila kwa mujibu wa maelezo yako mwanzo, umesema ile ndoa haikuwa ya halali, ilikuwa ni, ni kiki au ndoa feki. Kwa sababu kwa nini haikufungiwa kanisani? Unakumbuka? Ndio, nakumbuka. Sawa, ulikuwa unataka kuongea nini brother? Ah, nilikuwa nataka nimrekebishe tu kwamba Unajua kanisani na nyumbani na sehemu nyingine tofauti, muonekano unakokuwa unaonekana kabisa kwamba hapa ni kanisani, hapa ni sehemu nyingine ya tofauti. Sawa. Kwa hiyo ile ndoa ilifanyika nyumbani, tena nyumbani kwangu mimi. Lengo lengo kuu lilikuwa ni kitu gani kwa upande wenu kusimama na ndoa ile? Lengo kuu kusimama na ndoa ile pale, yani yote ni kumsapoti yule kijana kiukweli kabisa ni kumsupport nani yule kijana kwa sababu ya hizo track zake ambazo alikuwa anataka atoe. Ushaona? Mke wangu kwa sababu yeye anafahamiana na Aisha, Aisha ni rafiki yake na mimi akaja kuniambia, nikaona sio mbaya. Unajua, yani kama unamsaidia mtu sawa e, ni msaada ambao unamsaidia. Kwa mfano mimi ni kazi yangu ni DJs, anaweza akaja mtu bwana, e, brother nipigie ngoma yangu hii, nipige pigie ngoma yangu hii. Kwa hiyo nikawa namsaidia sasa na kumsaidia. Kwa hiyo nikaona kitu cha kawaida tu. Labda nirudie ni, ni, ni hapo hapo, lengo kuu la sisi mpaka kuingia kwenye mchakato mzima wa ndoa feki ni kusaidia kiukweli, kwa sababu Aisha alikuja kuomba msaada, baadaye akaja kijana mwenyewe pia kuhitaji msaada wetu sasa na sisi pia tulitafakari kwa kina, na ndio maana labda tu nikwambie kwamba yeye eh, mume wangu akusema kwa nini nilimshawishi. Mm. Nilimwambia mume wangu, huyu kijana anaonekana ni kijana mdogo ambaye naye pia anafaitia maisha yake. Kwa hiyo ikionekana kwamba sisi tumepinga ama tumekataa wazo lao, pengine labda anaweza akaanguka sehemu ambayo ni tofauti, lakini na sisi pia tukawa chanzo. Kwa nini tusimsaidie? Mm. Embu bwana jitahidi. Yaani hicho ndo kikubwa nilichomwambia baada ya kumfikiria yule kijana kwamba yule ni kijana anaweza kadondoka sehemu ambayo sio, alafu sisi hatujampa msaada, tumsaidie kwa nafasi yetu. Akifika huko mbele atukumbuke, sawa. Asipotukumbuka pia sawa. Na ndio maana hata mume wangu naye akashawishika kuingia kwenye huo mjadala. Maongezi haya yanaelekea sehemu. Nirudi kwa kwako Bi Juliet, hiki kinachoendelea ni nje ya makubaliano yako wewe na Izi. Kweli si kweli? Ni kweli. Ina maana kama mmeshindwa kukubaliana kuna kutokuelewana. Ndio. Sababu ulizitaja mwanzo, unaweza kuzirudia kwa ufupi kidogo? Sababu ni kwamba kila kitu mnachoamua kukifanya kuna makubaliano. Kwa mfano, mimi niliamua kujitoa kumsaidia kuwa kama meneja wake kwamba ikitokea amepata show lazima nipigiwe mimi simu na nisimame kama meneja, lakini alikuja akawa anaenda tofauti akipigiwa anatoka anaenda mwenyewe bila kunipigia simu wala kunijulisha chochote. Kwa mimi nikaamua kujitoa, nikamwambia kwa sababu tayari nimeshakusaidia, basi inatosha. Nilipofikia kuanzia sasa hivi utatafuta meneja wa kufanya naye kazi, mimi nafanya vitu vyangu vingine. Kwa chanzo ni hicho. Kwa maana hiyo ugomvi wako ni wewe na Bizi. Mm, baada ya kumwambia hatuna ugomvi kwamba labda tunagombana au tumekasirikiana, ni kuacha tu kufanya naye kazi ili atafute meneja ambaye anaweza kumwongoza kutoka alipo kwenda sehemu nyingine. Kutokuelewana kwako wewe na IZ, narudi kwa wasimamizi katika kazi zao za sanaa zina zina wa kuhusu kiasi gani mpaka mmeamua sasa kuja kulizungumzia hili pia? Ni, ni msukumo gani au ni kitu gani kilichopelekea? Labda tu kwa ufupi nikuambie kwamba mimi mume wangu ni DJ. Mm. Mimi mwenyewe ni MC mm. na ni Bongo Movie pia. Mm. Umenielewa? Mm. Kwa hiyo sisi wote tuliungana kwa umoja wetu. Tukawekeza nguvu zetu kumsaidia nani? IZ Haujanielewa. Yes. Yeye IZ na Bi Juliet kutokuelewana kwao kuna waingizaje ninyi kuungana na Bi Juliet kumzungumzia? Ndo, ndo sasa ndo nakwambia sisi wote lengo letu lilikuwa ni moja mm. kumsaidia IZ. Sijui umeelewa vizuri. Ndiyo. Lakini sasa kwamba yeye ameenda tofauti. Okay. Ameenda tofauti na makubaliano yetu. Umenielewa sijui? Mm. Lengo letu sisi yeye afike alipokuwa anapataka. Sasa kabla hajafika ametoka. yeni baada ya kuwa ana uwezo wa kupata shilingi mia mbili mia tatu amejiona tayari yeye amemaliza. Kwa hiyo anataka kufanya vitu tena yeye kama yeye, kinyume na makubaliano ambayo yapo. Aha, kwa maana hiyo mimi napata picha na mtanisaidia kujibu hata kwa kutikisa vichwa wote, kama ndio hapa, kama sio hapa picha moja kwamba IZ alikuwa na makubaliano mbali na, na makubaliano na Bi Juliet hapa, alikuwa na makubaliano na ninyi pia. Makubaliano ya yeye na Juliet na sisi tupo ndani yake. IZ kabla wa IZ wakati anakuwa na makubaliano na Bi Juliet hapa, alikuwa na makubaliano na ninyi pia? Ay, eh, makubaliano alikuwa nayo na sisi. Ilikuwaje? Kwamba yani lengo letu lilikuwa ni moja kwamba IZ tufanye kiki mm. atoke mm. baada ya kutoka mm. atapata shows hapa na pale mm. na mume wangu ni DJ kwa hiyo watatafuta yani wakienda sehemu wanatafuta show wanaenda wanafanya umeelewa sijui mm. kwa mume wangu naye pia ana support yake pale kwa IZ sijui umenipata vizuri hapo nimekupata na ndio maana wote tuli, tuli baada ya kukaa kugundua kwamba hii kiki inaweza ikampeleka yeye sehemu fulani, lakini na sisi pia inaweza ikatupeleka sehemu fulani. Ndio maana tulikubali tukakaa tukatengeneza kiki, lakini yeye ameenda nje ya makubaliano yetu, pamoja makubaliano ya yeye na Aisha na sisi pia. Kwa hiyo ametoka mwenyewe, sijui kama amefundishwa na mtu au aliwaza kwa kina au alijifikiria, mm. baada ya kwamba kusikia maneno kwamba Aisha amemwambia mimi siwezi tena kuendelea na wewe, akatoka akaenda tena kusema vitu ambavyo anavijua yeye bila kutushirikisha sisi wote, wakati haikuwa makubaliano yetu. mkiwa kama, kama wasimamizi kwa kile ambacho kilichotokea kabla ya, ya IZ kuamua kufanya interview na kuongea na kila kitu, nayo mengine yalikuwa yanaendelea, kwa sababu mlikuwa ni timu kwa mujibu wa maelezo yenu kwamba mlikuwa mnajua na lengo lenu lilikuwa ni kumsaidia. Kuna siku hata moja mmewahi kukaa kama timu hivi ninyi mlivyo, na kama pengine kuna timu kubwa zaidi, mimi sijui, kujaribu kutatua au kusuluhisha chochote ambacho kilikuwa kikiendelea? Tumeshajaribu kukaa mara kibao, mara nyingi sana tumekaa, tena vikao vingi sana vilivyokuwa vinafanyika nyumbani kwangu mimi, mara nyingi sana tumekutana, lakini yani kijana alikokosoa mtu wa kuelekea shaelewa Yaani tayari alishaanza kujiona star. Unajua? Kashaanza kujiona star tayari. Kwa hiyo tukaona bwana huyu wa nini? Mimi nilimwambia Aisha, Aisha eh, fanya mambo yako, achana naye. Huyu tayari anaonekana anavimba. Kuvimba ni kwamba uwezi ukamwelekeza kitu. Kwa sababu yani nikwambie kwamba sisi tuko, tuko pamoja naye. Bi Aisha alikuwa na birthday yake, sawa? Siku ya birthday yake tulifanya mpango. Kuna pabu moja inaitwa Image iko magorofani, sawa. Katika birthday ya biaisha Aisha yule kijana akaperform na nyimbo zake, tukampa nafasi kwa sababu mimi pale Image natambulika, ushaona, tukampa nafasi akafanya kitu chake anachokifanya, lakini yani kiujumla ni, ni mtu ambaye ni jeuri na mtu mwenye madharau. Nimekuelewa. Kumbe wazo la Bi Juliet ku, kuacha au kuacha kushirikiana na IZ lilikuwa lina, lilitoka kwako? Wazo la ku wazo, kwa mujibu wa maelezo yako, wazo la Bi Juliet kuacha kushirikiana na IZ lilitoka kwako wewe ndio uliyemwambia achana naye. Nilimpa wazo, lakini yeye mwenyewe naye alikuwa anaona mwenendo kwa yule kijana, kwa sababu yeye ndo alianza naye akaja naye kwetu. Unajua mtu unamuona kama huyu kanyooka, unamuona kanyooka, kama yuko kapinda pinda, unaona kabisa kwamba huyu hayuko katika mstari. Kwa hiyo yeye mwenyewe naye aliona tayari. Kwa hiyo mimi kwa upeo wangu nikamwambia bana, huyu hatuwezi kuendelea naye, mimi binafsi siwezi kuendelea naye. Na yeye mwenyewe baadaye akaja akakiri kabisa kwamba bana, kweli lichoniambia ni kweli ukiwa kama msimamizi kujaribu kumtetea kijana ambaye ulimhurumia mpaka ukafikia hatua ya kumshauri na kumshawishi mumeo aingie, mume halali mwenye vigezo halali vya kuwa msimamizi aingie katika mchakato huo wa ndoa, au kumtetea kidogo Aizi? Aizi mimi nilikuwa namtetea mara nyingi mm. Tena hadi wakati mwingine Aisha ananiambia, ni yaani wewe haumjui Aizi yani bado hujamjua Aizi. Yani Aizi alikuwa akikorofiana na Aisha wakati mwingine ananipigia mimi, umeona Daisha, namwambia hivi na hivi, namwambia kabisa mimi natakiwa niende sehemu fulani, mimi sina nauli, namwambia anipe yeye, anaanza kuleta visingizio, masababu kibao, mimi ndo namtetea. Mimi na swali moja linaelekea kuwa la mwisho. Hili swali mtanisamee, nilipoona cheti nimekisoma kwa umakini mkubwa. Kile cheti kina tofauti ya umri, ukionyesha kwamba mke ni mkubwa kuliko mume kwa mu, kwenye cheti chenu na kwenye ndoa ambayo ilifanyika inayoitwa kuwa ni feki, sababu mimi sijui uhalali wa hiyo ndoa ndo bado tunaendelea kutafuta, ndio maana tunazungumza. Ndoa hiyo pia ilionyesha kwamba mke ambaye ni Bi Juliet ni mkubwa kuliko mume ambaye alikuwa ni nani, Isaac Tenge. Kwa, kwa mfano huu ambao uko dhahiri kabisa haileti picha fulani ya kwamba kwa ninyi mfano wenu uliokuwa hai ndio uliofanya mkasimamia ndoa hii nyingine ambayo na yenyewe hata kama ni feki na nini, lakini ni ndoa ambayo pamoja na kwamba huku umri ni mkubwa zaidi uliopishana, lakini na nyie kwa upande wenu ilikuwa ni vile vile. Labda tu kwa, kwa ufupi, mimi na mume wangu kwetu tumepishana mwaka mmoja mm. tuna tofauti ya mwaka mmoja mm. na kwa Aisha pia alivyokuja kuniambia, alafu yeye akataja miaka mingi zaidi, nikasema he hauoni kwamba hata Watanzania wenyewe wataku, watakuangalia wataona hmm, mbona ufanani na hiyo miaka yako mm. akasema haijalishi kwa sababu hii ni nini ni kiki mm. kwa sisi pia hatuku, hatuku, yani hatukuwaza alafu hatukurudi kwenye kwenye utofauti wa miaka yetu mm. uwezi amini hatukurudi huko wala hatukufikiria lakini kwa mtu mwenye akili ambaye anawaza tunajiuliza ah, hawa mke ni mkubwa kiukweli na ndoa imefungwa ya kweli huku pia mke ni mkubwa kiukweli na mume ni mdogo kiukweli, na ndoa tunaambiwa sio ya kweli. Sasa tuwaze nini? Mimi hapo ndo nachojiuliza. Nirudi kwako brother pale, afu nakuja kumalizia kwa Bi Juliet. Hakuna cha ajabu chochote brother. mimi huyu ni mke wangu halali na kabla sijafunga naye ndoa na miaka naye kumi mpaka nakuja kufunga naye ndoa miaka kumi kanizidi kweli, kanizidi mwaka mmoja, lakini kwangu mimi sioni kwamba ni issue. Mimi sijawa kwenye, kwenye ishu upande huo. Ishu ipo kwenye, kwenye ninyi kusimamia ndoa ambayo na yenyewe ina mwelekeo ule ule moja. Yani unacho una, una, una, unachohisi wewe labda hawa wamama labda au hawa wadada ndo tabia zao hivyo sijamaanisha hivyo, nimemaanisha kwamba huenda IZ narudi na, na, na, kwanza kwenye kile ambacho nimekiwaza, huenda IZ pamoja na Bi Juliet walichukua mfano hai kutoka kwenu wanandoa wa kweli. Hapana, wao hawajawahi hawajawahi kujua. Labda Aisha mwenyewe labda leo ndo anajua, lakini hakuwahi kujua. Hajui huyu ana umri gani, hajui mimi na umri gani. Hajawahi kuona hata cheti hichi cha ndoa hajawahi kukiona hata siku moja hicho, ila yeye anachokielewa tu kwamba hawa wamefunga ndoa ya kihalali basi. Naam. Yaani narudi kwenye hilo lo swali lako kwamba mimi sikuwahi kujua chochote yani. Mimi nilichokuwa najua kwamba ni mke na mume na kitu ambacho nilikuwa nimeki, nimekilenga mimi. Mm. Kwa sababu mimi na na Ana tunafanana fanana. Mm. Aizii na shemeji yangu mm. wanafanana fanana. Kwa nili, nilipointi hicho kwamba tukisimama kwamba tunakuwa sawa. Wao wakiwa katika ndoa ya kweli na ninyi mkifanya ndoa katika ndoa ya fake, lakini lengo ujue kwamba tulifanya vitu ambavyo vile vya kuwaaminisha watu mm. sawa kwao tulienda mule mule na kweli watu waliamini na ndio maana nikachagua shemeji awe msimamizi kwa sababu walikuwa wana, mwili wanaendana na ndio maana hata suti mm. aliyovaa hizi mm. ni suti ya shemeji na kama atabaki kung'ang'ania kwamba kweli ilikuwa ni ndoa basi awathibitishie watu mm. kwa sababu ndoa hata kama anasema mimi vyeti nilichoma moto kuna vyeti vile ambavyo kopi zinabaki kwa mchungaji, akachukue hmm. kopi zile amuite na mchungaji wake ambaye alimfungisha ndoa. Kama ni mchungaji kweli ametufungisha ndoa, hawezi kukataa kuthibitisha hilo mbele ya media. Hmm. Akachukue vyeti vile kopi zilizobaki kwa mchungaji na mchungaji authibitishie umma kwamba mke wangu anakataa kwamba mimi sio sio mume wake kwamba sikufunga naye ndoa, na ithibitishia jamii kwamba mimi huyu ni mke wangu. Cheti hiki sawa, na mchungaji aongee kwamba bwana, kweli mimi niliwafungisha ndoa. Ina maana asipofanya hivyo, ndoa hii sio ndoa, ni feki. Lakini kama ni ndoa kweli, yakitaka ya mambo yaishi, afanye hivyo nilivyoongea. Na hapo hatuna la ziada. Huyo ni Aizia, anatakiwa atafutwe na mchungaji na tutaendelea kukujuza nini ambacho kitaendelea. Mi sina mengi, labda pengine kama kuna ambacho mlitamani kukizungumzia kama mashahidi na hamjakizungumza? Mm, kiukweli wengine unajua sisi sio watu wa kiki sana kwenye maisha yetu mm. lakini tumejikuta tumeingia kwenye kiki kwa sababu ya Aizi pamoja na Aisha mm. kwa hiyo pengine labda Aizi angekuja mm. afunguke aseme, yani aliweke ili ili jambo wazi bayana, ili liishe, ili na sisi pia atutoe huku kwa sababu nyinyi mkitufuata kutaka uhakika, sisi hatuwezi kukataa, kwa sababu tumejikuta tayari tulishaingia. Kwa hiyo hatuwezi kukataa, kwa hiyo tunataka yeye ndo aje kulimaliza hili swala. Kama, kama mli, mliigiza kweli mkawaaminisha watu ni kweli, leo hii kwa nini mmeamua kuwaaminisha watu ilikuwa ni uongo? Baada yeye kwenye kusimama kwenye ukweli, wakati sisi hatukusimamia harusi ya ukweli, sisi hatukusimamia ndoa ya ukweli lengo lenu kuisimamia ile ndoa, mlikuwa mnataka ndoa muisimamie alafu ionekane ni ya uongo? Lengo la ile ndoa ni, ni, ni kiki. Lengo la ndoa ni kiki. Wakati mnaisimamia mlikuwa na lengo ionekane ya uongo? Kwa sababu tulikuwa kwenye uhalisia, sisi tulikuwa tunataka ionekane ni ukweli, na ndio maana unaona tulitafuta mchungaji, alitafutwa Aa, ah, lakini pia kingine ambacho Watanzania ambao walishindwa kujiuliza ni vile vyeti. Umeangalia albamu yetu sisi ya kanisani tumesaini, tulikuwa sehemu tunasaini vyeti vya ndoa. Sasa basi yeye hata kama cheti yana, basi hata picha ambazo amesaini. Sasa kama lengo lenu lilikuwa ni ndoa ionekane ya kweli, pamoja na kwamba mnasema ni kiki ndani yake, kama lengo lilikuwa ionekane ni ya kweli, ikaonekana ni ya kweli, leo hii sababu maalum ya kusema ni uongo ni ipi? Kwanza brother, mimi nataka nirudi nyuma kidogo, sawa Nirudi nyuma kwa maana ya kwamba unajua sisi ndo mashahidi wasimamizi wa ndoa, sisi ndo wenye majibu ya mwisho, sawa sawa sawa. Na mimi hapa sasa hivi nikwambie, mpigie simu msimamizi wangu, alafu muulize, bwana, unamfahamu bwana Freedom? Unamfahamu Biana? Kweli uliwasimamia ndoa? Wakikubali kwamba kweli tulisimamia ndoa, ndoa mlifunga sehemu gani? Sehemu fulani, sawa yani hiyo inakuwa imeshaisha. Lakini wale wakishakataa basi hamna kitu, ndio maana ya mshahidi ya mashahidi. Kwa, kwa ninyi ambao ni mashahidi na wasimamizi wa ndoa kwa lugha nyingine, ninyi mlitafutwa na na Bi Juliet hapa, ndio ndio. Kama ndivyo, ina maana Aizi hakuhusika katika kuwatafuta ninyi? Hapana, alihusika kwa sababu lazima ashirikishwe. Alishirikishwa ila, ila mlengo mkuu alishirikishwa kwa maana sawa. IZ kimo chake kinaendana na changu, kwa hiyo lazima mimi na yeye ilikuwa lazima tufanyaje, tukutane. Ila, ila wazo la kwanza lilianzia kwa Bi Juliet kwa mujibu wa maelezo yake, akamtafuta na, na mwenyewe IZ alikuja pia kwa hawa kuja kuwaomba pia Okay. Mm. Sawa. Labda samani. Labda labda tu nijazie hapo ni kwamba sisi IZ kwa kifupi tulikuwa hatumfahamu. Mm. Si mimi binafsi nilikuwa nafahamiana na Aisha. Mm. Aisha baada ya kunieleza idea yake nilikuja kwa mume wangu. Mm. Baada ya kuja kwa mume wangu kuongea naye amekubali, nikamwambia Aisha kwamba mume wangu amekubali. Ikabidi watoke Aisha na Izi waje nyumbani. Ninyi mlilipwa shilingi ngapi? Hatukulipwa shilingi mia kipande. Sasa mlifanyaje kazi ya bure kabisa kiasi hicho? Lengo lilikuwa ni kumvusha, kwa sababu yule mtu ambaye tulikuwa tunamsaidia pia alikuwa anahitaji msaada wetu. Mbona nilipouliza hilo swali umecheka? <laughs> Nimefurahi tu jinsi unavyouliza hilo swali kwamba mtu awezi kufanya kitu mpaka alipwe. Sijamaanisha hivyo, nimemuuliza lilipwa shilingi ngapi. Yeah. Yes. Sawa, amekujibu. Kwa sababu nawaza kitu kimoja. Nili, nilisikia kuna kuna watu wetu ambao yani watu wanaokuwa wanatoa maoni pale kama habari imetoka na nini kwenye comment. Au huyo mama anatumia hela kumpoteza IZ. Sasa mimi nikawa najiuliza, ndio maana nimeuliza hilo swali mnisamee. <laughs> Umeona eh? Unalizungumziaje hilo? Hmm. Kwa sababu Aizi anasema umetumia hela na umemsapoti pia kwa kutumia hela, na wewe mwenyewe umekiri umetumia fedha zako pia. Kwenye interview iliyopita nilikuuliza kiasi gani haukusema na bado unaendelea kutumia hela au umeshaacha? Natumia hela kwa kipi wakati tayari yeye tulisha nilishaacha kufanya naye chochote. Kwa hiyo situmii hela yote, natumia hela. Yaani watu wanaongea kwa sababu hawajui, mm. sawa? Mm. Hawajui kwa nini. Unajua mpaka sasa hivi nikikwambia bado jamii imeamini kwamba tukio ni la kweli. Mm. Si unanielewa? Na ndio maana wanahisi mimi natumia hela. Yaani jamii inahisi kwamba mimi nawalipa wasimamizi wamkatae hizi ili wasimame na mimi, lakini mm. kuna mtumishi wa Mungu hapo katikati. Ukiacha hao wasimamizi, mtumishi wa Mungu naye anakula rushwa kutoka kwa nani? Kwa sababu yule ni kondoo wa Bwana eh, ambaye amesimama akatufungisha ndoa anachukua rushwa kwa nani? Mtumishi wa Mungu. Kama kweli alitufungisha ndoa, hapo ndio Aizina anatakiwa ajikomboe kwamba asimame na mchungaji, aonyeshe vyeti vya ndoa kati yangu mimi na yeye. Kama hawa mimi nawapa rushwa, basi mchungaji hawezi kula rushwa kwangu. Kwani waumini si wapo? Eh? Asimame. Kwa hiyo watu ambao wanatoa comment kwamba si mimi natembeza pesa, sio natembeza pesa. Huu ndio uhalisia wa tukio zima. Aizii tulimbeba kufanya naye kitu. Ina maana kila mtu hapa alisimama kwa nafasi yake. Japokuwa mimi ndo nilienda kuwaomba hawa. Lakini lengo letu tumsaidie atakapotoka. Huyu ni MC, huyu ni DJ. Japokuwa pia sisi ni, ni Bongo Movie hata mimi pia ni MC. Ina maana katika kazi za sanaa ya mziki wa IZ pale ambapo angekuwa ametoka kimziki, DJ yu angeandaa show, mi ningesimama kama kama kama mimi na mume, wa, na mume wangu, sababu tulicheza ni mume wangu IZ kwa hiyo tungesimama kama mke na mume kwenye show na huyu angesimama kama MC kwenye show. Kwa hiyo hizo hizo ni ni pesa zinatafutwa, sawa, na maana zingeingia mikononi mwetu na IZ kama mfanyakazi tunajua sisi kiasi gani tunatakiwa kumlipa. Kwa hiyo ilikuwa yote ni kampani, japokuwa walijitoa kwa ajili ya kumsupport ili atoke, baadaye tuje kutengeneza pesa. Sio, unanielewa? Nimekuelewa vizuri. Nakumbuka maneno hata DJ Freedom uliyezungumza mwanzo pale kwamba lengo lilikuwa ni kuja hata kupigia kazi zake. Sasa hivi ana nyimbo. Hivi vipi kama akija kikuomba brother moja mbili tatu? Nyimbo yake. Mimi ni mtu wa Mungu. Nitampigia mtu akikufanyia kitu cha tofauti sio kwamba na wewe umlipe ubaya. Enda mpigie nyimbo yake, kumpigia nyimbo yake kwani shilingi ngapi? Sio issue. Napiga. Napiga nyimbo za watu watu wa wajui, unapiga amapiano umjui mwenyewe nani kaimba. Kwa kija mimi akiniletea ngoma yake nitapiga kama kawaida. Ki, kinachofanyika kwa watazamaji wetu kinafanyika kwa lengo zuri kabisa. Na Kilichobaki tutaendelea kutafuta upande wa pili, tusichukue muda mwingi sana wa kwako wewe ambao unatutazama, wewe ambao unifuatilia Tiki TV, lakini mambo mengi zaidi tumeshasikia. Tulianza na Bi Juliet, tulitoka kwa IZ tukaja kwa Bi Juliet, sasa hivi bado